ahlan wa sahlan wa marhaban bikum trafic pour passeport diplomatique yu ñu némé ko ci réew mek deal bek ñako tégon journal libi di ñu xamal né amna bu ci kalaté ginnaw ñent wër yo xamné wa division investigation criminelle ñu ngi ci tass mafia trafic pour passeport diplomatique gi ci réew mi journal libi nañu amna ñu ñu ci jappo badara sambo nek kenn ci agent ministre étranger ma ngay léral dilé néna la mu jotta dil karambo ci la bokku ndax jot nako défaral ab passeport diplomatique go xamné ci ñett million ak genn wala ci la ko fayé fabien filo badara sambo néna momitam fay nako ñett million yo xamné mu jotta jot ci passeport diplomatik diplomatique bi da ko tëgg wëndeel Marietou Ba mu ñu ne woon directeur général bu Dubai pour wër le journal bi nañu moom ñeenti millions la fay yoo xam ne Ali Ndaw la ko fay te Ali Ndaw moomee ci benn fan la ko defaral li di passeport diplomatique enquête yéene kay nañu ak góorgóorlu gi nga xam état bi mu ngi koy def ci ñi fi jot jaar teewul mafia gi di gën di woye gouvernement bi saa su nekk ma ngay xeex trafic passeport diplomatique teewul tey la coow li gën a yëngu te nag coow li enquête yéene kay nañu DPT présidence la ministère ak ci assemblée nationale ci assemblée nationale député yi ñu naan député d'hôpital Sall Théodore Monté ne en tout cas benn loi ci réew mi signé na député yi wara am di passeport diplomatique mbaa sax député yi Souleymane Jules Diop ci journal bi ne gàcce laay am saa su nekk bu may sama passeport diplomatique ndax njuj njaaj gu ci am day mujjee mel ni ñëpp dañoo trafiqué seeni passeport diplomatique ba téye ko ci seeni loxo las yéene kay ne ñu fa ñu jëm mooy di samp fi système contrôle goo xam ne wàllum passeport diplomatique yi dañu koy càmbaraat ci réew mi source a mel ni ku naan koy gaañaa ca ndax gendarmerie léegi jël lay matukaay samp nañu ba sax amna kenn ku ñal Mamadou Lamine Ba ñu gën ko xam ci Ousseynou Ba jamono ji ma nga ca loxoy gendarmerie ya ñu téé lasine kay ni ñu wa section de recherche ñoo ne ko kirtib téé ndax lañu koy tuddu ci walum trafic passeport diplomatique l'observateur nañu limamu lay sek mi nekkon daanaka ci bop mafia bi journal l'obs di ñu xamal ne ginnaw bi ñu ko tégué loxo tuddu na ci yenn ño xamne ay doomu kilifa lañu Amadou kebe mi ñu ci tuddu journal l'obs ni ñu xamal ne yoonu ngi koy wër jamono ji dafa daw ci les éco yene kay xadi ndjay borom siwit bi tebbi Ousmane Sonko doon dampé aw yaramam journal les éco mu ngi xamal ne yoon delloo na ko passeport ba mu téewoon Ousmane Sonko njiital Pastef ginnaaw ñaari weer muy sàkku ci yoon ci contrôle judiciaire gi ñu ko téye ñu teggi ko journal Les Échos di xamal ne gaañaa ngi aw passeport am ba ni terrain express régional gi ñuy waaje di xëcc réew mi la tribune yéen nañu yam gannaaw 800 milliards yu ñu nu dugal nañu ko ci ci diggante Dakar ak Diamniadio ci 35 km journal bi nañu bésub immigration gi fas nañ ci yéen dugal benn milliard goo xam ne ci wàccaay gi lay doon te nag lépp la ndax ñi ci war gis seen ci doomu mi dara gisuñu ci seen bopp wàccaay ay étranger lañu ko jox ñoo ko war a doxal le quotidien yéene kaay nañu teer bi di express régional gi war tiji tijji ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru décembre inauguration gi rotation gi dana am sec du minute pass bi diggante 500 francs la jàpp 1500 am na 260 gendarme yoo xam ne fas yéene yore sécurité gi njiitu réew ma di Léopold Sédar Senghor doomu yaay ñi laan géeg bàyyi jogay gi journal Le Soleil ak Walfadjri yéene kaay xëye nañu ay mbiram gannaaw ñaar fukki at ci biir suuf moom njiitu réew ma ba woon gaañaa ngiy fàttali mbiram homme d'état la woon ku bëggoon koo xam ne donon mu doonoon catholique teewu koo jëflante kilifa diine yi fi nekkoon waa caps di kuréel gi ëmb nappkat yu réew mi journal bi nañu ñanaan dañoo bëgg Alioune Ndoye mu yore wàllum napp gi ñu tekki ndombal tànkam gaañi nee nañu ko teg li ñu koy taxal yépp taxewu ci Alioune Ndoye nit la ku sell ci lañu ko dénk te lañu ko dénk ñi nekk ci réew mi gisuñu ko ko ci man man sa morom ba daan kañ lay am ci lambu ji sunu lambu nañu lambu démb gi démb ci wér la jeexee avertissement yi ñu avertissé boy ñaa ba mu yegg ci borom tak ci rib yóbbu ndam li dembu